Рассмотрим Т-тесты. Это семейство методов, которые лежат между описательной статистикой и мерами пар парной связи. Они очень простые. Для иллюстрации их работы рассмотрим задачи по изучению трудового поведения россиян. Как известно, согласно Трудовому кодексу, по большинству специальностей и профессий предполагается 40-часовая рабочая неделя – в базе ESS есть переменная, посвященная как раз продолжительности рабочей недели. Посмотрим, действительно ли россияне работают 40 часов в неделю. Для этого отбираем сначала россиян, собственно говоря, через Select Cases – кавычки. Заходим. Compare means one sample t-test. Почему one sample? Потому что речь идет о том, что мы берем одну выборку и сравниваем ее с фиксированным числом. Так, средняя равна 42 15 часа, что превышает значение в 40 часов, причем превышает статистически значимо. Мы находим significance и видим, что различие статистически значимо. Допустим, теперь мы хотим сравнить, где больше работают, в Германии или в России. Возможно, что Продолжительность рабочего времени равна. Это нулевая гипотеза. Равенство средних. Гипотеза содержательная, в данном случае, по крайней мере, моя содержательная гипотеза, состоит в том, что в Германии продолжительность рабочей недели короче. Проверяем ее. Уже у нас две подвыборки, причем они не связаны. Поэтому мы должны будем выбрать Independent Samples Test – но сначала мы должны вернуть в анализ Германию. Значок OR. Германию включил в анализ. Проверяю.